hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं ये जो कलरफुल जो एरिया दिख रहा है इसमें मैंने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है गूगल शीट में ठीक है अब ये जो ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है अगर मैं यहां पर कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूं लाइक आर सर्च करता हूं तो यहां पे जैसे ही आर लिखता हूं तो उससे रिलेटेड नाम नीचे डिस्प्ले होने लगते हैं देख रहे हैं ठीक है और एक्सेल में ऐसा नहीं होता था यहाँ पे एस लिखता हूं तो एस वाले सारे नाम हाईलाइट हो जाते हैं ठीक है इस तरह से सर्चेबल ड्रॉप डाउन अगर आपको एक्सेल में बनाना होता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है यहां पर क्या है यहां पर चीजें बहुत आसान है जैसे सपोज कीजिए कि इस सिलेक्टेड एरिया में आपको बनाना है एक ड्रॉप डाउन तो इतना पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया डाटा टैब में चले जाइए और यहां पर जाने के बाद आपको आना है डाटा वैलिडेशन पर और डाटा वैलिडेशन पे जैसे ही आएंगे तो लिस्ट फ्रॉम रेंज दिया हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम पे टिक कर दीजिए और यहाँ पर अब नाम लिखते चले जाइए जिस भी चीज़ का आपको नाम लिखना हो वो केवल आप लिखते चले जाइए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने राम कॉमा श्याम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते चले जाएंगे तो ये हो गया श्याम यहाँ पे लिख देता हूँ राजू यहाँ पे लिखता हूँ मोहन फिर यहाँ लिखता हूँ सोहन यहाँ पे लिखता हूँ रितेश यहाँ पे लिखता हूँ अवनीश ठीक है इस तरह से बहुत सारे नाम आप लिखते चले जाएंगे और इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा फिर कॉमा देके लिख देता हूं यहाँ पे अभिषेक कुछ इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से नाम वगैरह हम लिखते चले जाएंगे और यहाँ से जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का ड्रॉप डाउन बन गया है अब यहाँ पर अगर हमें ए से रिलेटेड नाम सर्च करने हैं तो केवल ए लिखिए ए वाले सारे नाम हाईलाइट हो जाते हैं जबकि एक्सेल में कहानी अलग हो जाती है तो यहाँ पर देखिए ये जो है अगर मैं आर सर्च करता हूँ तो देखिए आर वाले सारे लिस्ट रेंज हाईलाइट हो रही है आर ए अगर लिखता हूँ तो आर ए वाला हाईलाइट हो रहा है ठीक है तो ये बहुत आसान है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video